дахин эхлэх хосын харилцааны талаар. Өмнөх барилгын хуучин тоосгоор шинэ барилгыг барих боломж байдаггүй. За энэ өгүүлбэрийг ярианы туршид хүмүүс илүү сайн ойлгож авна гэдэгт би итгэлтэй байна. А хин нэгний буруутгаад байгаа юм бол биш. Ямар ч хүн анх харилцаагаа эхлүүлэлтэд салъя гэж бодохгүй. А ямар нэгэн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ч гэсэн бид нийгэм маань өөрөө бусдыг шүмжлэхгүй харах ёстой юм шүү хувийн амжилт бол хувийн байх ёстой. Хамгийн чухал зүйл бол нэг ойлголцолтой болж авах. Нэг ойлголцолтой болж авах. За 9 жилийн хугацаанд яг энэ мэрэгчлэр ажиллаж байхад энэ өгүүлбэрийн утга учирыг үн цэнийг бүр яс маханда тултал илүү сайн ойлголоо. За нэгдүгээрх нь хүүхд хүмүүжлийн тал дээр хоёлаа ямар арга барил илэрхийл, тэ? Ямар арга барилтай байх. Яагад гэвэл дахин эхэлж байгаа харилцаа гэдэг бол өрмөц шүү дээ одоо аль аль нь хүүхдтэй юу эсвэл эхнэр нөхөр нь одоо хүүхдтэй нөгөөтхний нь одоо яаж байгаа вэ гэдээ олон асуудал энд ч байна. Тэгэхээр хүүхд хүмүүжлийн тал дээр нэг арга барилтай нэг тий алсын хараалуу чиглэсэн байх шүү дээ. Нэг ойлголцтой болсон байх шүү дээ. Хоёр дахь нь санхүүгийн хувь дээр хууль ямар байх шүү дээ. Магадгүй хин санхүү барих хэвээр тий санхүүг одоо цааш цааш тавьлаа санхүүгийн амьдралаа яаж авч явах хэвээр. За гурав дахь нь болохоор юу хуулаа бит хоёрын хадам ээж аав эсвэл ах эгч дүүсийн оролцоо манай амьдралд юу яг ямар хөө байх хэвчтэй. За дараачийнх нь хүүхдүүдээ одоо экс нөхөр экс их нэртэйгээ уулзуулдаг байх юм уу үгүй юм. Энэ тал дээр нэг ойлголцолтой болсон байх хэвчтэй. А нөгөө талаасаа бас дахиад найс нөхдийн хүрээлэл дээр хоёлаа ямар тавь хүрээллийг бий болгох тэд нартай хоёулаа өмнөх амьдралуудын талаар ярихгүй байх ёстой ярих чөлөөтэй байх уу гэх мэт олон зүйлс төр та хоёр анханасаа нэг ойлголцолтой болоод авах юм бол цаашид үүсэх олон асуудлаас зайлсхийх боломжтой.